kue ora bisa ngerasa kena nganggo mantol nyopot udan mening nganggo mening nyopot mening tapi kan hasilnya

dari rumah saya tapi tetap kecil Ya sing ngecek ora oleh Ya kok jóvenes jam dari pos 1 uh gerimis guys gerimis Wih, hujan guys see you bye muah gak oke wae iya tambah sakitnya lah rumah warna hijau ya ya cerakat ya weh hmm. pinggir sare aku mau dhuwure kok mas 오빠랑 사과?